Seguimos en el Museo de Ciencia y Tecnología, ahora estamos en la parte de entren al océano y hay un montón de como distintos peces y cómo se ven por dentro. Es cuático, todo muy bonito. Así que y vamos camino a The World of Robots. Así que una manta raya. Creo que es un tipo de tiburón. Por ahí tiene que haber una ballena. La evolución de los peces. Todo como el pequeño está el océano en detalle. Por si quieren aprender de peces, pueden venir a este salón.